Abo, Baboy hindi, hindi ko kumakain. kukunin. Alam mo naman, Nakalimutan kumakain lang baboy. niya ako. Parehas pala tayo. Ayun, oh, maganda. Ayun, oh. Oh. Buka, oh. Ben. Ay, nahulog na yan. Yung Tinapa. mo ba yan? <laughs> Sabi niya sa akin, Pio. Oh. Matiga. Sabi niya, Ate Nurse, may Sige, nagsunod sa kapag- akin. May Oh, nag- tinapa. nag-hi. Oh. Tapos sabi niya, hindi ko kilala. Sabi ko, sino? Sabi Ayun, niya, oh. Ayun, malaki. Ah. Doon sa puwitan niya. Eh, Sabi ano? ko sa kanya, baka kilala ako. <laughs> Naghay na rin ako. Ilang beses kayo Inis sama ka lang. na magkain-kainan dito. Kaya nga. <laughs> Wala na. Di ba matuloy? Vlog. Dalawang pasikin. Vlogger yan, di ba? Hindi ako vlogger. vlogger. <laughs> Hindi ako vlogger. Natawagan ko yung asawa ko. Oh, akala ko dalaga ka pa. Baka maghanap pa ng asawa na iba yun. Nag-message na si Lolo pag-aas ng ano, paglagyan ng sahod ko. Huwag mo muna, pwede naman. Kahit naman kailan mo yan ilalagay, okay lang. Oo nga. Sahod niya. Sa, pag nauwi na lang ako. Kaya nga. Pero hindi ko pa na-try yung pag-open ng ano. Ng? Ng bang? Oo, eh, oh, Doon ka na lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas ko na lang. Oo, sa pasaran yan. Baka may bayad yun?